प्यारा साथीहरू किक्याटमा mapping component with footprint spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौ कम्पोनेन्टलाई सम्बन्धित फुटप्रिन्टमा म्याप गर्न यो ट्युटोरियलको पूर्वाधारमा तपाईसँग इलेक्ट्रोनिक सर्किटको सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ युजरलाई किक्याडमा कसरी सर्किटको खाका डिजाइन गर्ने ज्ञान हुनुपर्छ र इलेक्ट्रिक रुल जाँच्न र नेकलेस बनाउन आउनुपर्छ सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् हामी अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा उबुन्टु 12.04 प्रयोग गर्दै छौं साथै यो ट्युटोरियलको लागि फाइभ हाइफन 05 25 प्रयोग गर्दै छौं सुरु गर्न उबुन्टु डेस्कटप स्क्रिनको माथिल्लो बायाँ कुनामा जाउँ पहिलो आइकन मतलब ड्यास होममा क्लिक गरौं सर्च बारमा टाइप गरौँ किक्याट र इन्टर थिचौ यसले किक्याट मुख्य विन्डो खोल्नेछ ईई स्किमा खोल्न माथिको प्यानलमा जाउँ ईई स्किमा ट्याबमा क्लिक गरौँ एउटा इन्फो डायलग बक्स देखा पर्छ जसले यसले खाका नभेटेको भन्छ ओकेमा क्लिक गरौँ म पहिले नै बनाइएको एस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरको सर्किट खाका प्रयोग गर्छु यसो गर्न म फाइल मेनुमा जानेछु र ओपनमा क्लिक गर्नेछु म यो विन्डोलाई देख्न सक्ने क्षेत्रमा लानेछु फाइल सेभ गरिएको फोल्डर छानौ र ओपन क्लिक गरौँ यसले सर्किटको खाका खोल्नेछ म माउसको स्क्रोल बटन प्रयोग गरी जुम गर्नेछु हामीले पहिले नै यो सर्किटको नेटलिस्ट बनाएका छौँ अब खाकामा प्रयोग भएका कम्पोनेन्टहरू फुटप्रिन्टमा म्याप गर्ने प्रक्रियाहरू हेरौं फुटप्रिन्ट प्रिन्टेड सर्किट बोर्डमा राखिएको कम्पोनेन्टको वास्तविक लेआउट हो कम्पोनेन्ट म्यापिङ सुरु गर्न EE स्किमा विन्डोमा जाउँ रन CVPCB बटन क्लिक गरौँ यसले CVPCB विन्डो खोल्नेछ यसले कम्पोनेन्ट लाइब्रेरी एरर नामको डायलग बक्स पनि खोल्नेछ यसलाई बन्द गर्न ओके बटनमा क्लिक गरौँ याद गरौँ यसले project1.net फाइल खोल्छ कृपया सम्झनुहोस् यो फाइल हामीले नेटलिस्ट जेनेरेसन ट्युटोरियलमा बनाएका थियौं सीभीपीसीबी विन्डो दुई प्यानलमा विभाजित भएको छ बायाँ प्यानलको पहिलो कोलम सिरियल नम्बर हो दोस्रो कोलमले खाकामा प्रयोग गरिएका कम्पोनेन्टहरूको सूचीको रेफरेन्स आइडी देखाउँछ तेस्रो कोलमले सम्बन्धित कम्पोनेन्टहरूको मान देखाउँछ दायाँ प्यानलमा उपलब्ध फुटप्रिन्टहरुको एउटा सूची देखा पर्छ अब हामी कम्पोनेन्टहरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित फुटप्रिन्टसँग म्यापिङ गर्नेछौँ हामी छानिएको कम्पोनेन्टहरूको लागि कम्पोनेन्टहरूको सूची देख्न सक्छौँ त्यो हो सीभीपीसीबी विन्डो दायाँ खण्डमा वान अब हामी छानिएको कम्पोनेन्टको सम्बन्धित फुटप्रिन्ट हेर्नेछौँ सीभीपीसीबी विन्डोको माथिको प्यानलमा भ्यू सेलेक्टेड फुटप्रिन्टमा क्लिक गरौँ यसले छानिएको फुटप्रिन्टको इमेज देखाउने फुटप्रिन्ट विन्डो देखाउनेछ हामी विभिन्न फुटप्रिन्टहरूमा क्लिक गरी तिनीहरूको इमेज पनि हेर्न सक्छौ म अहिले फुटप्रिन्ट विन्डो बन्द गर्नेछु पहिलो कम्पोनेन्ट C1 को लागि हामीले दायाँ प्यानलबाट फुटप्रिन्ट C1 छानेका छौँ पहिलो कम्पोनेन्टमा C1 फुटप्रिन्ट राख्न फुटप्रिन्टमा दोहोरो क्लिक गरौँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सूचीको पहिलो कम्पोनेन्टमा C1 फुटप्रिन्ट राखिएको छ यसै गरी दोस्रो कम्पोनेन्ट सी टूको लागि पनि हामी फुटप्रिन्ट सी वानमा दोहोरो क्लिक गरी फुटप्रिन्ट वान छान्नेछौँ दोस्रो कम्पोनेन्ट D1 को लागि हामी LED 3nm 3 कनेक्टर P1 को लागि हामी दायाँ प्यानलबाट SIL 2 2 छौ। म यसलाई छान्न दायाँ प्यानलमा स्क्रोल डाउन छु। R1 लाई R3 छानौ। थ्री R3 छानौं R3 को लागि हामी R3 छान्छौं U1 मतलब LM555 को लागि हामी DIP 8 300 इएलएल छानौं जुन एउटा 8 पिनको स्ट्यान्डर्ड आइसी फुटप्रिन्ट हो अब हामी नेटलिस्ट माथिल्लो प्यानलको सीभीपीसीबी विन्डोको save netlist and footprint files बटनमा क्लिक गरेर सेभ गर्छौँ यसले save net and component list window खोल्नेछ म राम्रोसँग हेर्नको लागि विन्डो रिसाइज गर्नेछु फाइल सेभ गर्न सेभमा क्लिक गरौँ यसले फाइल सेभ गर्नेछ र सिभिपिसिबी विन्डो स्वत बन्द गर्नेछ अब नेटलेस्ट फुटप्रिन्ट जानकारी सहित अपडेट भएको छ यहाँ कम्पोनेन्ट म्यापिङ प्रक्रिया सकिएको छ ईई स्किमा विन्डोमा जाऊ यो विन्डो बन्द गरौँ टिकटको मुख्य विन्डो पनि बन्द गरौँ यसले हामीलाई ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं पीसीबी विन्डो प्रयोग गरी कम्पोनेन्टहरूलाई सम्बन्धित फुटप्रिन्टहरूसँग म्यापिङ गर्न तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया ट्युटोरियल tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धी थप जानकारी स्पोकन हाइफन डट spoken-tutorial.org/nmeict इन्ट्रो मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार